春也ですこれからキラキラ星を弾きますで僕が第2バイオリンでパパが残奏を弾きます一緒に弾いてみてね ありがとうございました。